WhatsApp again uVatsinvek lo la senza ama logo yabo le video oqala senza uA ayenza amanye ama video B C D yabo njalo njalo up to Z se asenze no A about 3 ama sample awu 3 if uthandile khona uthandile la ungayidownload ku website yethu esi experocamino.co.za la uzothola khona zonke izinto ungakhohlwa i full video yeza ku YouTube danko